На данный момент в Киеве осталось работать 100 выездных бригад скорой помощи. На 10 тысяч населения должна выезжать одна бригада. Вот представьте себе, э, если раньше было 220 бригад на весь Киев, да, то теперь этих бригад осталось 100. Персонала не хватает настолько, что людей посылают выезжать э, на вызовы по одному. Это запрещено всеми инструкциями, это нарушает э, безопасность. Например, э, интубация, реанимация, это всегда минимум два человека должно работать. Люди работают сутками, у людей нет времени на обед, нет времени на сон. Немає журнала, де ми можемо записати, що от були. Е, скажімо так, в контакті з людиною з підозрою, якщо люди, які працюють тут в диспансерах, хворіють, їм виставляють професійну хворобу, їх там лікують, там є певні свої, скажімо, пріоритети і так далі. В нас таких пріоритетів немає. Якщо ви захворієте, повірте мені, це буде особисто наша проблема. А У людей нету даже шкафчиков, где мы могли бы переодеться. Рабочая одежда, э, которая может быть э, в крови, в рвотных массах, с вирусами, она должна находиться не у меня дома, она должна находиться в рабочем шкафчике. Рабочая наша одежда, в которой мы живем 24 часа в сутки. Значит, форма отвратительнейшего качества. Зимой в ней холодно, летом в ней абсолютная жара. В машине, чтобы вы понимали, летом плюс 50. Сейчас теплая зима, слава богу, повезло, да? Но обычно у нас минус 20, ты заходишь в машину, у нас иней внутри машины. В травні місяці моїй сестрі на виклику зламали при виконанні своїх професійних обов'язків ніс. Там було був важкий перелом із зміщенням. Вона лежала в стаціонарі. Ну, це була остання крапля в її роботі. Вона звільнилася. Їй виплатили 98 гривень 41 копійку. Сестра працювала 22 роки. Тож не перша ваша акція протесту. Чого саме ви е, вимагаєте? Зміни начальника центру екстреної медичної допомоги, заміни директора. Просто ніякого захисту бригади немає. Директор цим навіть не опікується. Да, Я розумію, добре сидіти в кабінеті, підписувати різні накази, різні прикази і все таке інше. Але за нас якось турботи за нас взагалі ніякої немає. Буквально сьогодні вночі ми бачили колег з іншої підстанції з лівого берега. Не буду казати якої, не буду їх підставляти. І, <clears throat> ситуація такова. Вони кажуть, їм просто не чуть ли не забороняють виходити на на цей мітінг. Просто вже настільки е, втомилися за, за ті н- низькі зарплати, за, скажімо, те, що ми не можемо надати ту допомогу, яку ми можемо надавати, за відсутності тих е, препаратів, за відсутності того обладнання, яке б ми хотіли в машинах бачити. Вот в таких условиях агрессивных мы работаем. И мы требуем, чтобы наши э, трудовые права защищались.